Bueno, nada, mandar un gran mensaje de solidaridad a los defensores de derechos humanos mexicanos. Eh, dar gracias, yo creo que esta labor por atreverse sin miedo a denunciar, este, sin miedo a gritar, a, sacar la voz por un país que está siendo pisoteado. Y bueno, haz que se vean.